ẹ̀yin èèyàn mi mo dé o èmi bàbá lẹ́gba ní o ẹ ti mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá ti rí mi ìròyìn ayọ́mùmù wá Don Jazzy ni o oníkàṣe Don Jazzy short challenge hmm, àwọn sẹ̀lẹ̀ bíi tiwa yìí gan-an olóhùn fẹ́ fi yàn márùn-ún ní five million èmi ni kò fún o. dream no be small. <laughs> èmi ni kò fún ilé ìyọkùn bí ìwọ náà. bí mo ṣe ń fa gbogbo ara ṣe yútúbà yìí kò tẹ́ mi lọ́rùn o kò tẹ́ mi lọ́rùn mo ní díwọ̀n lọ́wọ́ <laughs> òkú gan ní díwọ̀n lọ́wọ́ hmm. ẹ̀ má ni mo sọ fún yín o hmm. bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ òkú lọ́wọ́ àrùn pààyàn ni.